pensando que Cê tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece Tu não me merece É jogo virou Toro bebendo a situação Quem mandou é escolher A farra e o paradão eu tô chegando, prepara seu coração Oi, se prepara que hoje à noite eu vou pra rolê Vou botar shorar a ligar va a beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar va a beber, va a vai chorar, vai ligar va a beber, vai chorar e vai ligar sabe que cê tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece Tu não me merece, tu não me merece Mas o jogo virou, agora verdade a situação Quem mandou escolher a fama e o paradão Eu tô chegando, prepara seu coração Oi, se prepara que hoje à noite eu vou pra Vou botar pra girar, cê vai beber Vai chorar, vai ligar, cê vai beber Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, cê é pra bater, hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra girar, cê vai beber Vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, cê é pra bater, hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra girar, cê, cê, cê Se va a beber, Bashura va a ligar, se va a beber, Bashura va a ligar. Se me marcou hoje à noite, eu vou prover, vou botar pra girar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai